بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے آج ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں تو سب سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کے پڑھنے کے بعد ایسے ایسے معجزات عطا فرما دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کا ایسا انعام دے دیا کہ ہم جب اس کے سامنے سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جاتا ہے تو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جسے راضی کرتے ہوئے ہمیں بالکل بھی ذرا بھی ٹائم نہیں لگتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے اس کی ذات ایسی ذات ہے کہ جسے مانگ لیا جائے ایک دفعہ صرف مانگ لیا جائے تو وہ بار بار عطا کرتا ہے تو ناظرین آپ نے سب سے پہلے تو پنج نماز ادا کرنی ہے نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے رب تعالیٰ کو منا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر ہم سے راضی ہو گئی تو کوئی ایسا مسئلہ ہمیں پیش نہیں آئے گا جس سے ہمیں تکلیف ہو یا کوئی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو آج جو میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی خاص وظیفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں ایسی برکت ہے کہ اگر ہم اسے پڑھ لیں اس کے اسماء پاک کو پڑھ لیا کریں روزانہ تو ہم سے ہماری تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی تو آج جو میں وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ یا سلام و پڑھنے کا بہت ہی پیارا وظیفہ ہے اور اس کا تو ہر وقت ہی ورد کرنا چاہیے اس کے پڑھنے سے ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ہر قسم کی بیماریاں ختم کر دیتا ہے اور جو شخص کسی بیمار کے پاس یا سلاموں کا لگاتار ورد کرتا رہے تو وہ بندہ بالکل تندرست ہو جائے گا تو ناظرین آج جو میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ یا سلاموں کا ہی وظیفہ ہے آپ نے بس اسے روزانہ دس بار پڑھ لینا ہے اول آخر تین تین بار درود ابراہیمی پڑھ کر یا سلاموں روزانہ صرف دس بار پڑھ لیں یا اس کی ایک تسبیح یعنی تینتیس مرتبہ صرف یا سلاموں کو پڑھ لیا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ہر قسم کی بیماری ختم فرما دے گا اور وہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی ناظرین یہ آزمودہ عمل ہے میرا آز خود کا آزمایا ہوا یہ عمل ہے اور جس جگہ پر آپ کو تکلیف ہو یا کسی قسم کا درد محسوس ہو تو بس آپ نے اس جگہ پر ہاتھ اپنا رکھ کر صرف یا سلام و یا سلام و پڑھتے رہنا ہے تو ناظرین جب ایک تسبیح ختم ہو جائے گی تو آپ کا وہ درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے آخر میں ان تمام اپنے بہن بھائیوں کے لیے میں دعا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جو مہربان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام تکالیف کو دور فرمائے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے ان کی ہر حاجت کو پورا عطا فرمائے اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ